Hello guys! Welcome back to our YouTube channel! For today's video guys, breastfeeding time na naman! Time is 7pm in the evening! My baby is breastfeeding. Tulog na ha? Sleep na ha? Ah, eh, sleep na batam! Matulog na mong langga La la la la Maislip na mong langga gamay Amo bata maislip na bata mama agas ng gatas la la la la la la la la la na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Yun ka Yun ka na ba nag-iisa ka Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. bata na mo nga nag-iyak iyak iyak na na mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. Sarap na i-sleep. Oras na. Mm-hmm. Mm-hmm.